غرف شوي آه، عدد قليل طالبنا بتوسيع على المدرسة حاليا راح يبنون آه، جدار استنادي توسيع للباحة وفي المرحلة الثانية إن شاء الله بيكون آه، بنعمر أربع غرف نشكر المنظمة على العمل اللي عملوه معنا من ترميم المدرسة ببداية العام والمرحلة الثانية إن شاء الله راح تكون توسعة كاملة الهدف من النشاط هو التفريغ الانفعالي عند الطفل ومساعدته أكثر على التعبير عن مشاعره بعد ما ينتهي الطفل من كتابة قصته بيجسد القصة اللي كتبها على شكل رسمي بهالرسم هذا بيساعده كمان على التعبير عن مشاعره بشكل أفضل وتفريغ وإخراجه من حالة الحرب والأوضاع الصعبة اللي عم يعيشها حاليا طبعا آه، عملنا آه، بمشروع التعليم عم بيكون في بالفتره الاخيره واجهنا بعض الصعوبات الان اغلب آه، المدارس خاصه مدارس ريف حلب الغربي عم بيكون التعليم في المنازل اعتمدنا على خطه الطوارئ اللي طبعا نحن مدربين المعلمين عليها وعاطينهم فكره واسعه وتدريب كامل عن التعليم في حالات الطوارئ عم بيكون التعليم في منازل يعني نسميه هوم سكولينج